时间的尺度，不是分，也不是秒，而是瞬间。短暂的一瞬间，迸发着千万种思绪，跨越了时间与空间，拼接着过去与现在。在快门按下的那一刻，瞬间凝结成了记忆。 而记忆永恒。国民拍照手机，魅族 Note 八。